Gudde Moien, mäin Numm ass Fränz Godart, ech si Turnschoulmeeschter zu Bouneweg an a folgendem Video wäert ech iech puer Ideeë ginn, wéi dir iech kënnt doheem beschäftegen. A folgendem Spill muss är 3 Schrëtt zeréck goen, iech puer Saachen huelen, wéi Bäll, fir 5 Becheren ofzeschéissen. Dee wou déi meeschte Bechere trëfft, deen huet d'Spill gewonnen. Wann dir dat ze liicht fannt, kënnt der och roueg méi Schrëtt zeréck goen. An der Übung hu musst der iech Materialien huelen déi dir kënnt schéissen, e Ball, Woll oder esou e klenge Säckelche mat Sand gefëllt an dann och Saache mat deenen der et kënnt opfänken. Dat heescht et geet drëm eppes ze schéissen an et mat deem anere Material opzefänken. An dësem Fall probéiere mer et mat engem Hittchen an dat kënnt der natierlech och selwer maachen an iech et selwer zouschéissen. Hei gesitt der elo zum Beispill, mir hunn de méi klenge Becher geholl, mat deem ass et natierlech e bësse méi schwéier déi Saachen ze fänken. A folgender Übung geet et drëm mat zwee Becheren an engem klenge Ball sech géigesäiteg de Ball zouzeschéissen, aus dem Becher eraus an deen opzefänken. Probéiert esou vill wéi méiglech Passen hinzekréien. Falls der kee Matspiller hutt, kënnt der dat och ganz gäre mat zwee Becheren an engem Ball selwer maachen an Iech selwer de Ball ëmmer rëm zouspillen. An deem heiten Spill kënnt der ee vun ärer Famill froen, wann däin ale Becher huet doduerch e klengt Lach ze bueren, eng Schnouer an drënner e Ball ze befestegen. Heibäi geet et drëm de Ball mat Hëllef vun där Schnouer an de Becher ze beförderen. Dir kënnt et gären och mat zwee probéieren a sieft kreativ, do ginn et vill Tricker déi ee kann uwenden. Fir folgend Übung braucht der e grousse Ball. Hei geet et drëm am Ufank de Ball ganz einfach mol an d'Lut ze geheie mat enger oder zwou Hänn an e mat zwou Hänn opzefänken. Dono kënnt der dat Ganzt och méi schwiereg maachen, mee schéisst en héich an d'Lut. Mir klappen eng Kéier. Folgender Übung klappt mer iergendwann och zwee mol. Da schéisst mer en an d'Lut. Mir klappen eng Kéier erëm. Schéissen an d'Lut a probéieren de Buedem ze beréieren. Héich an d'Lut, Buedem beréiert, fänken. Déi nächst Übung probéiere mer an d'Lut ze schéissen, eis eng Kéier ze dréien an de Ball opzefänken. Hei kënnt der rëm kreativ Ideen hunn an zum Beispill de Ball vun hannetem Réck rëm no vir bäi Iech an d'Hand ze schéissen. Dëst verlaangt e bësse méi Koordinatioun an loosst Iech hei och rëm nei Saachen afalen. Falls der een hutt mat deem der kënnt spillen, kënnt der Iech zum Beispill e Reef huelen an Iech deen ëmmer mat enger Hand zougeheien a probéieren deen anere bëssi bewegen ze dinn, dass deen muss schnell de Reef fänken. der nächster Übung schwätze mer är Feinmotorik un. Hei geet et drëm en Tennisball mat enger Hand hannert dem Réck opzefänken an dem aneren ëmmer erëm ze schéissen. Probéiert roueg och ënnerwee d'Handenke ze wiesselen a soumat Iech d'Aufgab bësse méi schwiereg ze maachen.